kuna vitu ambavyo vingi nimevipoteza, vingi nime nimefanya mambo ya magumu ambao kwa mtoto kwa umri wangu mtu anaweza kadhani kwamba kwa nini nilifanya hivi. Hadi ilipokuja kuwa ngumu kwangu pale ambapo dada yangu alikuwa afariki kwa mikononi mwangu. Kweli niliumia sana, niliumia mno, najutia kwa namna jinsi nilivyofanya, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi chini ya kigogo mmoja mkubwa tu. Kama unataka uhai wako, endelea kufanya kazi na mimi, ila kama umechoka kuishi acha, acha kufanya kazi na mimi. So pale ndo nikaenda nikajilipua, sasa nimechoka kufanya hii kazi mm. litakalokuwa na naliwe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 Kiusalama zaidi hatuwezi kuonyesha sura yake wala kutaja majina yake. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja kwenye mkasa wetu. Karibu. Asante. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kunifikisha hapa nilipo, lakini pili na ushukuru uongozi wa TIC TV kwa kunipa nafasi, kwa sababu kwa mkasa wangu sikudhani kama mnaweza mkaruhusu na kufanya interview au mahojiano pamoja na nyie. Yeah. Ni kijana mdogo, nimezaliwa tisini na mbili pale mpaka sasa. Kuna vitu ambavyo vingi nimevipoteza, vingi nime nimefanya mambo ya magumu ambao kwa mtoto kwa umri wangu mtu anaweza kadhani kwamba kwa nini nilifanya hivyo. Lakini kwenye maisha kama mlivyosema kwamba kila sekunde moja <clears throat> ina thamani kubwa, mm. ni kweli, lakini najutia kwa namna jinsi nilivyofanya, kwa sababu nilianza kufanya naye kazi muda kidogo, lakini historia yangu kabisa kwamba mzee wangu alifariki nikiwa mdogo, nikiwa na umri kama miaka mitano mamangu akaja akafariki nikiwa kama kesho ndo naingia kwenye mtihani wangu kwenye chumba changu cha mtihani cha darasa la saba kanafariki leo jioni. Hivyo nimesoma shule kuanzia form 1 mpaka form 4 kwa kufanya vibarua na kujilipia ada. tauliza kwa nini kwa nini nimefanya labda kujilipia ada kwamba hamna ndugu, hamna labda yani kiufupi kwamba ndugu wako lakini siku zote ndugu wa damu ndio ndugu yako ya, baada ya kupoteza hivyo kupoteza wazazi pia tulipoteza vitu vingi sana ambaye kupoteza kama mali ambazo ndugu walizichukua kwao nikabaki kati na mama anafariki nikabaki na dada yangu kwenye hiyo nyumba lakini alikuwa naye hawezi sababu dada yangu aliachishwa shule yeah, aliachishwa shule akiwa kama form 1 kitu kama hicho, alipewa ujauzito kwa nikawa hakuna msaada kwa hata mwenyewe maisha yake, yule mwanaume alivyomzalisha tu akamtelekeza kwa maisha yake, tulikuwa tunategemeana, akipata yeye tule, akipata mimi tule. Hapo mmebaki wawili tu kwenye familia? ya kuna kaka yetu mkubwa yupo, lakini yani bahati mbaya tuseme kwamba akili yake haijakaa sawa mm. yeah, kwao ilikuwa ni mzigo pia wa kwetu kubeba kama sisi ni watoto, watoto wa familia moja. Kwa sisi wato, wadogo ndio tulikuwa tuna tunafanya kuangaika ili naye apate chochote, lakini namshukuru Mungu kwa sababu katika yote nimepitia, nimefani, nilifanikiwa kufaulu baada ya kumaliza form 1 nilifanikiwa kufaulu kwenda Mzumbe Sekondari Morogoro, kwa sababu hizo form 1 mpaka form 4 nilisoma nikiwa Mbeya, shule moja inaitwa Meta, Nilisoma pale, lakini ilifika form 5 hapo Mzumbe maisha yakawa bado ni magumu kwa sababu hata hata kula kwangu ikawa shida au nauri kutoka Mbeya kuja shuleni kama likizo ilikuwa ni shida, kwa sababu hakuna mtu ambaye ananishika mkono. Dadangu mwenyewe kiuwezo alikuwa hana, kwa sababu ndio ilifika kipindi akawa naumwa. Kwa ni changamoto. Kwa hiyo nilipofika hapa, kuna kakaangu mtoto wa shangazi ambaye mamangu mkubwa alikoolewa ndio ambaye nilikutana naye na ndio akanikutanisha na huyo mtu, kaanza kufanya biashara naye. Biashara ambazo kwa nafanya tulikuwa nafanya biashara haramu. kwao nianza naye kufanya kazi toka 2014. Nianza naye kufanya naye kazi. Fanya naye kazi kwa ajili kwa mantiki kwamba atanisaidia na pia atanilipa vizuri. Kweli nilifanya kazi kwa uaminifu na nimefanya kazi hiyo kwa muda mrefu na kwa njia hatari nyingi sana lakini mwisho wa siku sikiona kile ambacho nakipata kwa sababu ilikuwa na pesa ambazo ulikuwa unafanya naye kazi sometime wakulipi anakupa hela tu ya matumizi na ukizingatia kwenye kazi kama hizo za alamu siku zote pesa inaga samani hata ukipewa laki tatu saizi hapa kufika jioni unakuta hauna kitu hata kwa sababu kesho tena hela ipo hela ilikuwepo ndio pesa za kupewa hizi, shika hii. Sijui labda na ile akili yangu ilikuwa bado ni mtoto kwa kupere, lakini sasa ikafika kipindi naenda shule, lakini kuna majukumu mengine, familia ambayo ni dada, kakaangu na mtoto wa dada. Tulibaki kwenye nyumba ya familia ambao ndio walikuwa naimalizia, lakini nyumba ambayo tulikuwa naishi mwanzo familia walichukua familia upande wa mzee chukua nyumba kama tatu. Kwa hiyo tulibaki kwenye nyumba ambayo mama yetu ndo alikuwa amejenga, kwa sababu baada ya kufa mzee, ina maana tuliondolewa pale mazingira yale, akati mama ndo anaelekea mwishoni mwishoni, ndo wakati hali yake ni mbaya zaidi, kwa hiyo tukaondolewa, ndo tukahamia kwenye nyumba ambayo mama alikuwa anajenga ambayo haijaisha haijaisha, Tukao tukawa tunakaa kwenye nyumba ambayo ilikuwa haijaisha, sakafu imepigwa bati na mlango tu. Madirisha tuliweka matofali, tumepanga matofali ya kwa ndio tukawa tunaishi pale. Kwa hiyo nilipotoka kaanza ku dada yangu anaumwa, ni mwenyewe kazi inafanya shule inanitaka. Kwa hiyo nilikuwa nauza kwanza pale Morogoro, nimeuza sana na pia nimesafiri kama yani, kwenye nchi hapa kuna mkoa wala wilaya zake ambayo sijui. Nafika kwingine, nimefika kwa ndege Again nimeingia kwa magari, kwa gari. Kweli nilikuwa naishi maisha mazuri. Kwa mwanafunzi, kwa maisha nilikuwa naishi maisha mazuri. Kwa sababu ilifika kipindi nikaa kama mtawala pale shule hadi walimu wengi walikuwa wananiruhusu tu nikiambia bwana nasafiri. Mm. Yeah. Kwa sababu nilikuwa nikirudi kulikuwa kuna mwalimu mmoja <laughs> ah, alikuwa rafiki yangu sana. Kwa alikuwa anajua kwa sababu naye alikuwa anatumia hivyo vitu, baadhi ya hivyo vitu. Kwa nilikuwa nikiondoka nikirudi narudi na kwa wanaita wanaita vijana siku hizo tunaita mtamu, yani hela nyingi. Mm. Watu tulikuwa enjoy sana. Lakini pasipo kujua hadi ilipokuja kuwa ngumu kwangu pale ambapo dada yangu alikuwa yuko serious anaumwa na kwenda kupima akakuta ana kansa ya kizazi anatakiwa atibiwe wa kumtibu nani? Wa kumtibu ni mimi. Kweli nikashirikisha nikamshirikisha bosi kwa sababu mimi alinipa yani tuseme kama Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Yani mimi ndo nilikuwa ni kama captain wao, team leader wao. Kwa wote magenge yake yote kuanzia Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Mimi ndo nilikuwa nasimamia. Kwa hakuna sehemu ambayo nilikuwa na ananidanganya mtu. Chocho zote nilikuwa nazijua. Kwa dadangu alipokuwa anaumwa ikabidi nimweleze bosi. Kamwambia dadangu anaumwa kwa sababu alikuwa alikuwa alikuwa alikuwa Mbeya. Ikabidi nimuite aje Morogoro pima. Kasi Morogoro akasema haina mpaka aje sisi BRT. Ikabidi aje sisi BRT kuja hapa matibabu yake yalikuwa anahitaji zaidi ya milioni moja na kama na laki saba. Nilienda nikamuomba hakuna kitu ambacho kiliniuma kwenye maisha kwa sababu nilivyoenda kumwomba akaniambia niende kesho. Nikaenda kesho akanipa laki mbili na themanini. Ilinyuma sana hiyo kitu. Nikamwambia sasa hii hapa nafanya nini? Akasema nenda anzia hiyo hapo. Nikamwambia hii hapa hata vipimo haitoshi. Mm. Sababu gharama tu za vipimo kufika pale mpaka leo alivyolala siku ya tatu haitoshi pia. Akasema nimekwambia nenda tutaongea. Nikakubali nikawa sina namna kweli kutoka Morogoro kuja nanili Dar es Salaam. Fika Dar es Salaam nikakuta mazingira yake dadangu ni magumu sana. Mazingira ni magumu. Yeye yaani hajapata huduma. Niliumia sana. Sababu nikaambia nikaelekeza nikamwambia naombeni basi kwa sababu ndio nilikuwa natembelea gari kwa sababu nilitoka ni drive mpaka huko lakini sasa nikaanza kuwaza kwenye akili yangu, sasa ningekuwa gari ya kwangu ningeweka leani au ningeuza ili dadangu atibiwe, kwa sababu ndio alikuwa mama yangu. So mimi maisha yangu yote yeye nilikuwa nikitoka likizo namkuta yeye nyumbani. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa kama yani alikuwa mbadala mama yangu. Yani kila kitu, yani hata nikiumia alikuwa ananijua kwamba mdogo wangu hayuko sawa, hayuko vipi. Basi ikabidi niache ile hela kweli, kwa sababu nilitumia nauri nilitumia mafuta, kwa nilifika hapa nilikuwa kama na laki mbili kama na ishirini, kabidi nimwachie. Nikamwambia naenda mimi naondoka, lakini da, ndarudi baada ya siku ngapi. Yani nakumbuka kauli alioniambia alisema nenda, ila aliniambia tu nisome sana, ila sidhani kama unaweza kanikuta hivyo. Nikamwambia mimi nitakukuta Kweli nikarudi tena Morogoro, nikarudi shule. Kaka siku ya kwanza ya pili ya tatu kabidi nimpigie simu. Kaambia bosi, hali ya dadangu ni ngumu sana. Naomba basi kwenye zile pesa ambazo nakudai mm. namba nipe au kama ikishindikana nikopeshe huo unanikata kwenye kazi. Kwenye kazi au naomba nikopeshe pesa kiasi fulani, kwa sababu nilimwambia nomba kama milioni mbili ili hata kama kwenye kazi hata kama nikifanya kazi kwa sababu nilikuwa nilikuwa nalipwa per day yani kila nikiingiza nikienda kufanya kazi ndio nalipwa kwa hata niki kwa sababu kama saizi kulikuwa kuna sehemu kama karibia kwa sababu kwenye ratiba yangu ilikuwa karibia mikoa minne mitano ili niweze kwenda akaniambia nenda ukimaliza hiyo mikoa ndio akasema mambo mengi saizi kwa kuna ratiba ambazo naziweka nini nikamwambia basi sawa akaniambia ila nenda kwa fulani atakupa pesa hiyo pesa itakizi mahitaji ya dadako kule. Kwa hiyo nikaenda afika tena nakumbuka akanipa yani yule mtu alinipa laki nne. Kawaza laki nne tena. Kasema Mungu ni nisaidie. Kweli nikachukua ile pesa nikaja tena mpaka Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam dalali yake ilikuwa mbaya. Kabisa nikakutana na dokta mmoja akaniambia yani ana siku cha ana muda mchache inabidi afanyao upasuaji au kuondolewa kabisa hicho kitu. Sasa nikamwambia sawa, kama inawezekana. anasema kwa sababu mionzi tumechelewa, yani kupona kwake lazima afanyao upasuaji. Nikamwambia sawa, lakini uwezi ukamfanyia upasuaji afu mimi nikakulipa. Nikamwelekeza yule daktari nikamwelekeza bwana, mimi mwenyewe familia yangu ndio mimi mwenyewe nasoma kwa shule kwa huyu ni mama yangu mimi. yani eh, kwa kwao napambana kwa ajili yake. Sasa ukiniambia kwa sababu uwezo wa kupata hiyo pesa kwa sasa hivi ninao lakini namna kuipata ifikia hiyo pesa sina kabisa. Kwa sababu gani? Mtu ambaye nafanya naye kazi au mtu ambaye namdai hayupo. Kwa hiyo nilikuwa nategemea kwamba akirudi niweze nikapata hiyo pesa. Akasema ningeweza kukusaidia lakini mimi ni, ni dokta tu nimeajiriwa. Sisi sina msaada wowote kwako. kwa sababu pesa ambayo ilikuwepo. Akanishauri kwamba niandike barua ya msamaha kwa matibabu kwenda ustawi wa jamii. Kweli nikaandika barua. Sasa kuandika barua walikuwa wanahitaji uthibitisho wa mume kama mimi ni kaka yake, ni mdogo wake, kwa mimi ndio naishi naye. Akaniambia sawa, kaja kaangalia, akasema mbona tatizo lako ni kubwa sana, sawa tunahitaji basi, kwa sababu ni milioni moja na laki, kwa hiyo tunahitaji walau nusu ya hiyo pesa ili afanye matibabu, ili pesa nyingine utailipe. Lakini mimi nimeenda na laki nne, nikamwambia basi nikaiacha ile laki nne nikampigia simu nikaongea naye akaniambia basi sawa wewe fanya kama nilivyokuambia wewe fanya kama nilivyokuambia ndamtuma mtu hapo usiondoke kweli akamtuma mtu kuniaminisha alimtuma mtu mpaka pale CCBRT. Kaja kaangalia mazingira akafuatilia. Kwa akasema wewe nenda huyu ndo atasimamia shughuli ya dada yako. Kwa moyo wangu kabaki na furaha kwamba dadangu anatibiwa kwa sababu acha tu nikafanye kazi kwa sababu nishaingia kwenye kazi za watu. Mm. Kweli nikaondoka kwa sababu najua safari ya kwanza nilifanya nikawa nimeenda nimeenda Arusha, kaenda Mwanza, nikarudi Kigoma, nikaja Tabora nikaja nikamalizia Dodoma tumekaa narudi Morogoro. Lakini matokeo ambayo yalikuja kuwa baada ya kufanya kile kitu nimerudi narudi sasa nikafika pale nikaa vipi akasema kila kitu sawa Arabe sawa nakumbuka narudi narudi sana kuja kumwangalia dada kwamba anaendeleaje kutoka ameshaona Fika siku zile nikashindwa kum, kumuona kwa sababu alikuwa kwenye chumba cha magonjwa mahututi. Kabii nimpate daktari akasema mbona hajafanya matibabu yoyote. Nikamwambia sasa, mbona kuna mtu ambaye akasema ndio, tuli yule mtu nikutana naye na akaja siku ya pili yake, tukampa gharama, akada toka alipo tuambia kwamba anaenda benki hajarudi. Na mimi ukizingatia katika kuzurura kwangu kote siku hizo nimetumia kama siku 12 na maana wiki mbili na ukiwa unafanya kazi yake yeah, huyo bosi. Kazi yao. Iliniuma sana. Nakumbuka ilikuwa ilikuwa ni mwezi wa ilikuwa ni mwezi wa kumi na moja yeah, mwezi wa kumi na moja elfu mbili kumi na nne dadangu akawa anafariki. Alifariki alifariki tena alifariki akiwa mikononi mwangu. Ay, kitu ambacho aliniambia tu anasema mtunze mwanao basi, ambaye ni mtoto wake. Pole. Asante. Kweli niliumia sana, niliumia mno. Ona sawa, maliza mwaka ukapinduka elfu mbili kumi na kwao, nilikuwa naenda naye kwa sababu alikuwa anajua kabisa siwezi nikafanya chochote, kwa sababu baada ya hapo, kwa sababu nilimshirikisha mtu kwamba mimi nataka niache hii kazi, lakini mtu akaja akaniambia kwamba huwa bosi wako amepoteza watu wengi sana kwa namna hiyo, yaani ukisubutu kutoka tu anaua watu wengi sana. Nikasema ai, anaua anauaje? Kwani mimi nikimwambia tu kwamba mimi naacha kazi, nataka nibaki kwenye shule kweli, nikaanza bwana, mimi saizi niko kwenye niko kwenye, kwenye darasa la mitihani, nahitaji nisome sana Akasema wewe soma tu, kwani shule ika soma, lakini nitakapokuhitaji unatakiwa ufanye vitu vyangu. Hapo ulikuwa huko? Ndio, nimeingia form 6. au form 6. 2015. Akamwambia sasa nafanyeje? Inafanyeje? Kwa hiyo nimeendelea nikawa nafanya naye kazi. Sasa ikafika kipindi ilikuwa naelekea kwenye mtihani wa form 6. Kabidi niueleze. Kaambia naomba saizi nipumzike akaniambia unataka kupumzika muda gani? Nikamwambia sio kupumzika, yani nataka niache kabisa hii kazi, kwamba niangalie vitu vyangu, kwa sababu kupitia hii kazi sijaona manufaa yake. Nimepoteza vitu vingi na nimepoteza watu wa muhimu, watu wa muhimu kwenye maisha yangu. Sasa sijaona kwamba kuna umuhimu gani wa kubaki ka, kwenye kazi ambao mtu akiniona ananiona nina hela, anaona ni kijana ambaye na mafanikio alafu nimempoteza mtu kwa kiwango kidogo sana cha pesa, ili hali wakati mimi naingiza pesa nyingi sana. Nafanyaje kazi na namna hii? Akaniambia siku zote we ni mwanaume na unajua kwamba mwanaume anatakiwa asikate tamaa. Nikamwambia sasa nisikate tamaa mpaka lini? Akasema hata mimi mwenyewe nilifanya kazi kwa mtu. Kwa usinione hivi, nilifanya kazi kwa mtu. Nikamwambia alikuwa anakupa, alikuwa anakulipa au alikuwa akulipi? akasema haipaswi kuniuliza na uaga sipendagi kujibishana na watu. Nikamwambia mimi nitaacha kazi. Ah, taacha kazi. Akasema kama unataka uwai wako endelea kufanya kazi na mimi, ila kama umechoka kuishi acha kazi, acha kufanya kazi na mimi. Nikamwambia una maana gani? Akasema hautanielewa, ila wewe acha kazi afu ndio utakuja kunielewa. Nikakaa nikawa naendelea nitafakari hiyo kazi nitafakari eh, hiyo kauli pia na pamoja na kazi, nikaona kwa sababu ukiangalia mtoto mtoto karudi Mbeya, Mbeya anaishi na nani? Na maana alikuwa anaishi kwa watu. Alikuwa na umri gani? Mamake amekufa yeye akiwa na miaka mitano. Sawa. Kwa Mbeya alikuwa na watu akawa anaishi kwa watu. Sasa ile kitu mimi sifurahii mtoto yuko kule, sasa utajikuta miezi miwili mitatu hujatuma hata shilingi mia na mtu una hela au unajua kabisa yani una, utatoka hapa unaenda kufanya kazi na mtu umebeba hela nyingi lakini unaenda pale mtu anahesabu zile hela zaidi ya milioni na afu unapewa laki tatu laki mbili ambayo laki mbili unakuja unalipa kodi labda unalipa vitu vitu vya shule kuna kipindi ikabidi nifanye maamuzi magumu, nikaona nisipofanya maamuzi magumu tanani. Kweli nimebaki kama miezi miwili karibia mtihani, ikabidi ni nikaachana na wasia, kila akinitafuta nikawa nimezima kabisa na simu na simu, nakuja pale. Yani niliishi maisha ya kitumwa kama mkimbizi ambayo nilikuwa na mimi nilikuwa naishi bweni, yani ikabidi nitoke alipokuwa amenipangia nyumba kabidi nirudi shule bwenini. Nilikuwa sitoki hata lunch time yangu nilikuwa sitoki. Nilikuwa sitoki kabisa mazingira, nilikuwa nikiingia darasani dakaa darasani mpaka giza likiingia. Kwa nini naogopa sija kakuona ya kwa sababu alishaniambia kwamba atani atanifanya chochote kile. Kwa nikitoka nilikuwa naishi bweni. Bweni ni hivyo yani mpaka namaliza form 4 ndani ya miezi miezi miwili form 6 miezi miwili sijatoka kwenye uzio wa shule geti ya shule yani hata ile kutoka pale nje kwenda kwenye maduka sijai kutoka wenzangu wanatoka yani hata ile kutoka kwenda mimi nilikuwa napenda sana kucheza football hata kutoka kwenda kwenye uwanja japo upo pale pale ndani ya ndani ya, ya, ya fence nilikuwa stoki sasa yaani huduma ndogo ndogo ulikuwa unazipata? Kuna jamaa wangu ndo alikuwa ananisaidia. Mm. Alikuwa ananisaidia lakini ikafika kipindi na mimi yani kama nilimuingiza kwenye matatizo kupitia mimi. Sababu so, wakaanza kunifuatilia pale, kunifuatilia ikabidi wamu, waulize wakasema huyo mtu yupo lakini sasa upatikanaji wake hata hapa sisi shule hatumuelewa hatumuoni. Tunamuonaga tu darasani lakini hatumuoni, ila kama mnataka kumpata mtu fulani ndio niwezi kumpata. Na jamaa wangu alikuwa anatoka, ah, yeye alikuwa anaishi Dei, kwa alikuwa akitoka, basi kuna siku akakata anatoka, wakamdaka, wakamuuliza, akasema mimi siwe ko alipigwa sana, nakumbuka alivunjwa mkono, lakini nashukuru Mungu jamaa akuni, akusema kama mimi nipo pale. Sasa mimi sielewi, mimi tunakutana naye tu shule, lakini sijui anaishi wapi kuwa jasiri. Yeah, Sababu so, alinibeba Alimuja mkono kweli, akaja jamaa akaja kama wiki moja hivi, akaja akaja akaniambia, nikamwambia, akasema umeona hii POP nimevunja mkono na jamaa zako. Nikamwambia najua, ila naomba tu usichoke kunisaidia, sina mtu wa kunisaidia. Nikamwambia je, umewaambia ukweli? Akasema mimi sijawaambia, ila nimewaambia tu mimi bwana unaona naye shule darasani, lakini simuoni kwamba huwa anaishi wapi nikamwambia sawa, ikabidi nikutane na yule mwalimu ambaye ndio nilikuwa na, alikuwa rafiki yangu, ikabidi nimweleze. Yule mwalimu alikuwa anakaa pale pale shule kwenye kota za shule mm. Ikabidi anichukue, akasema hata hivyo Ungwe nini itakuwa ni shida kwako, ikabidi basi uje ukae nyumbani. Kwa ulimweleza ukweli? Nilimweleza, nilimsimulia mwanzo mpaka mwisho, akasema sawa, nimekuelewa mdogo wangu, njoo, kwa sababu naye alikuwa ni, ni brother tu kweli nikaenda nikaishi kwake. Kwa mpaka nimemaliza mtihani wangu nimeishi kwake. Namna ya kutoka pale sasa kwanza kuondoka. Kwa sababu ukiangalia ni target kubwa sana. Ilikuwa ngumu. natokaje mazingira haya? Basi kuna siku yeye mwenyewe ndo akani kwa sababu alikuwa na gari. atukwenda kupandia gari Msamvu. Morogoro stendi ikabidi anitembeze na gari yake mpaka Mikumi. Naenda kupandia gari Mikumi. Sawa, kwamba anaenda Mbeya. Lakini kabla sijafika Mbeya kapata wazo kama sirudi, kwa sababu kama kule kule nanilii, ina maana nikienda watajua kabisa mimi nimeenda kule moja kwa moja. Nafanya nini? Ikabidi ni drop Mafinga. Finga nimeishi nimekaa nimekaa baadaye akaja wakanikuta wenyewe tena ya we, watu ambao nilikuwa na kwa sababu mimi Mafinga pia nishaendaga kufanya kazi, nishafanya kazi na watu, nisha kusambaza mzigo pale kwa Mafinga Ilinga hadi vijiji kule ndani ndani yote navijua. Kwa watu walikuwa wananifahamu. Baada ya kuna kipindi jamaa kwa sababu nilikuwa pale, lakini nilikuwa na, niko niko kwa jamaa, jamaa alikuwa anauzauza mafuta barabara ali mafuta ya kupima haya, mafuta ya petroli. Baada kuniona Nisi watu waliniona ikabidi waseme basi siku zile nimekaa pale na jamaa sina ili wale jamaa akasema bwana naenda mara moja shamba nikuachie hapo. Shangaji. akaja pale. Sikuja kama gari tatu, akaja wakanichukua na yeye akiwemo akaniingiza kwenye gari yake. Kasema kwa sababu nakupenda na kwa sababu umefanya kazi yangu kwa uaminifu, sikufanya kitu chochote. Kwa nilitoka Mafinga mpaka da moja kwa moja. Kaenda da, nikafika da kipindi hicho yeye yeah, anaishi alikuwa anaishi Mbezi hapo. Mbezi Mbezi Beach Kunduchi kama ina Kunduchi sema wanaita Ununio. Kafika mpaka pale nikapewa chumba nikakaa pale. Nilikaa pale kwake kama kama wiki mbili, akaniambia yani, nataka ufanye kazi na mimi, huwezi ukaniacha hivi kwa sababu una vitu vyangu vingi sana ambavyo unavijua, kwa uwezi ukaniacha hivi, ila nakuonya, hii ni mara ya mwisho. Ukifanya tena ujinga, kichwa chako itakuwa halali yangu. Ah, basi nikawa sina namna kwa kama sema akinituma kuchukua pesa kwa mimi tunaenda. Ndio nitabadilisha tu gari. Tumeenda tumeenda tumeenda ilikuwa elfu mbili na elfu mbili kumi na ngapi kumi na sita elfu mbili kumi na sita no elfu mbili kumi na sita mwezi wa kama kumi na moja Hebu nimwambie, nikasema mpaka saa hizi nakudai hela nyingi sana. Achana na ile hela ambayo nilikuwa nakudai mwanzo, ile nimeachana eh. Nipe basi kwa sababu na vitu vingi vya kufanya. Nahitaji kurekebisha pale nyumba nyumbani ili mtoto nimwache sehemu salama. Kwa sababu mimi niko huku na yule ni mtoto mdogo wa kike. Siwezi nikasema kama nimchukue akati mimi bado sijaoa. Mm. Na yeye ni mdogo. Kwa anaishi kwa watu. Kitu alichonijibu akasema, kwani mtoto wako mdogo wako mtoto wa dada yako hawezi akaja akaishi hapa nyumbani kwangu? Nikamwambia hapana. Akasema mlete hapa, nikamwambia hapana, kwa sababu niliwaza kwamba nikimleta huyu hapa, ina maana mimi ndio kufuri langu moja kwa moja, siwezi nikatoka kwenye kitu, kwa sababu malengo yangu yote nataka niondoke kufanya naye kazi, natokaje? Basi kaka kabidi tena akaniambia mimi hicho kitu kama uwezi basi akaniambia tu basi nenda mfuate nikakubaliana naye kwamba basi kwa kama kweli akanipa hela alinipa kama kama milioni mimi nikaaga kwamba naondoka sikufika tena mbea kabinishe Mafinga tena nikaama kile kijiji kaenda kwa nikafika kwa mzee mmoja Mafinga akanipokea nikaishi. Yule mzee alikuwa na binti wake wa kike naye alikuwa amemaliza Saint Joseph Mwanza. Kwa alikaa pale tukawa tuka kwenye mahusiano na yule binti. Mzee akatu price kwa sababu nikaa nimeshafungua kama kibanda mbele ya nyumba yao. Kwa mzee akatu price, kwa nikaa naishi na kama mke na mm. mume. Mm. Japo kulikuwa kuna utambulisho tu mdogo ambao nilikuwa bado sijafanya malipo yoyote, ilikuwa ni utambulisho tu wa kujua kwamba niko naye. Baada ya muda akaconceive mimba, mimba akabalipata mimba, wakaja tena wakanipata. Watu wakaniuliza kwamba kwa nini walikuwa wananipata kwa mara kwa mara, kwamba walikuwa wameniwekea GPS au anyeli yoyote. Hapana, huwa wana mtandao mkubwa sana, na ukiamua kufanya nao kazi yani huwezi ukaondoka hivi hivi yani mimi akili ya kuendelea kufanya naye kazi ikaipo. Sasa naye akaona sasa mimi nimeanza kuwa msumbufu, Kabisa sasa niwekee gadi mm. yani aniwekee walinzi. Kwa nilikuwa kila sehemu ambayo naenda nilikuwa na watu ambao naenda nao, kwa naenda nao nyumbani pale, kuna watu ambaye nilikuja kugundua baadaye kwamba watu, kuna mabinti walikuja wakapanga na wenyewe mazingira yale yale ambapo nakaa, kumbe yote kwa ajili ya kunichunguza mimi na mke wangu kwamba tunaishije. Ah. Kweli <clears throat> tumeenda tumeenda tumeenda elfu mbili kumi na sita ya elfu mbili kumi na sita mwezi wa kumi na mbili <clears throat> mke wangu ndo anajifungua tarehe kumi na tano yeah. tarehe kumi na tano mke wangu alikuwa anajifungua, alijifungua vizuri, mshukuru Mungu, nikapata mtoto wa kike, nikampa jina akawa anaitwa Noela. Lakini baada ya siku tatu mke wangu alikaa mbaya zaidi, kumpeleka hospitali wakasema kwamba ina, inaonekana amemwaga damu nyingi sana wakati wa kujifungua. Nikasema sasa amemwaga damu nyingi wakati anajifungua, wakati amejifungua hapa hapa. Akasema yeye eh, abidi apatiwe damu, apatiwe damu kweli. Ilikuwa nilimpeleka, ilikuwa siku ya Ijumaa mm. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu saa saba mchana mke yangu akawa anafariki. Kwa alimwacha mtoto alimwacha mtoto wa siku kama tano sita, aliniachia. Pole. Pia kiliniumiza sana kwamba nafanya kazi ambayo inaniumiza, afu pia watu ambao wanani, wanakuja kuleta faraja kwangu pia wanapotea. Hiyo kitu iliniumiza sana, ilipata maumivu makali sana nikaamua kaka yule mama mama mkwe akaja akamchukua mtoto wakaenda naye Iringa. Kaa ilikuwa elfu mbili kumi na elfu mbili kumi na kumi na nane kumi na tisa ya nenda elfu mbili kumi na kumi na tisa <clears throat> ikabidi tena nije niende mwambie, nikamwambia aisee, mimi nimechoka kufanya hii kazi. So pale ndo nikaenda nikajilipua, sasa nimechoka kufanya hii kazi mm. litakalokuwa naliwe liwe.